unboxing, future unboxing ko, mga binibili ko sa Shopee, may hindi ko I need it for my, for my online classes. So, ito yung packaging niya. Ganda ng packaging and then mga nasa less than one week ko lang siya na-receive. You can track yun, Ninja Ban. O, oh, diba? Ninja Ban. Ang ano, ang courier nila. Okay naman, walang problema sa ano For rating pa ito. So, itong, ito siya, itong video ko ngayon, ang fragile. Again, sa Huawei store ko, Yung Huawei, ay, yung, yung Huawei, uh, ano ba yung shop? Huawei official store. Meron silang Huawei official store. So, confident ako na dito sa konti lang yung shipping ko nito kasi may discount din ako. Meron ako laging free discount. Kapag ah, mga free shipping sa, sa Shopee. Siguro, nakita ko dun sa app nila parang mga 99,000 talaga yung, yung amount. Hindi ko alam pero sabi dun for gift lang siya. Grabe, durability oh. Okay. Later ko na ito i-check. Oh. O, oh, diba? May user manual. Grabe, ang umbrella may user manual. No, oh, medyo. So, ito yung gift niya. Imagine na may less 1,000 ka na, may Huawei Grand Store. Hindi, hindi totoo. It's not yung na uh, takot ka dahil nga sa Shopee or sa mga other online app, no, online shop, magtiwala ka lang talaga, be careful lang talaga. Ayan, mami pa. kahit parang luxury lang siya na second cellphone, kailangan Huawei 7E. Chinek ko na yung mga feature. Ito, ganda. Nakalimutan ko yung color na pinili ko. may free talaga yan sila na ano, itata. Hmm, Bibilan na lang natin ng bago. Oh, may, siyempre, charger. Fast charger yan silang basang Huawei. Kabisado na. Headset. Headset, very durable. Alam ko, may plano ng sister ko dyan. Hindi, gagamitin ko yan. Huawei charger natin. Yan. most important is to. Oh my God! For my future vlogs! May plano-plano din tayo. Oh, um, aside sa ini-expect natin sa, ano, sa mga YouTube channel na yan, ay, patingnan yung dito, do not remove the back cover and bottom. 48 back cover. So, continue na natin. Akala ko lobat, hindi pala lobat. Sa phone na lang. Sa phone na lang pala. Waiting! What's new? Get started na tayo. Huawei Y7 siya, pero at least, alam nyo, hindi mo kita. Cellphone. Basta. Interesting concept. Okay, check ko na pakipos. Wi-Fi na. Okay. We'll see. Okay. May Huawei ID. Ayan. May, magbabak ako. Next. Na. Post Email. Mo Post mo na. Sinet ko lang. Uy. Sinet ko lang muna yung wala pa siyang SIM card. Features. Okay features natin may bluetooth same lang yung features din sa mga ano P30 sa mga Huawei p 28 gig yun ang maganda tapos 14 gig o 15 gig to siya at least uh, madagdag, ah, pwede pa to siya lagyan ng memory card security, ganyan same lang talaga siya sa mga Huawei users ganun din oh. so check natin yung camera ang selfie, yun ang importante uh, gabi po ngayon. Tingnan natin ang papano. Wow, gabi ngayon. Okay. Come here. What if na front cam? Oh my god, ang front cam. Hmm. Wow. No. <laughs> ano ba yan? Off. Oh, wait lang. Camera, front cam. Gabi pa yan, ha? Gabi pa yan, ang front cam. Okay, don't okay judge. Na Huawei Y7, may oh, yung camera apat. Maganda yung picture din kahit gabi na ngayon, di ba? So sa mga planning, sa tingin ko meron pa yata mga ilang products ng Huawei Y7A doon among sa products na available pa sa Huawei store kasi 128 gig. Yun talaga ang unang nais, inisip ko talaga. And alam ko, pag may mga 48MP camera yan, oh, ah, maganda talaga yung camera. Okay, I'll ah, see you again my next unboxing and other video uploads.